发展智力，增长知识，让自己有明辨是非的能力。我能想到最好方式呢，就是辨析强盗逻辑。哎，强盗逻辑之所以叫强盗逻辑，就是因为啊，强盗没法公平交易，好好挣钱，于是就抢嘛。强盗逻辑就是那些说理说不过就破坏游戏规则的所谓逻辑。他们最常见的思维方式呢，就叫做德州神枪手。传说啊，在德州有一个神枪手，百发百中。 因为他是先打枪，然后在弹孔旁边画上靶子，所以他就百发百中。生活中间，比喻那些先把结论定死了，然后往回找证据的人。哎，人不是你撞的，你为什么要服？你注意哈，德州神枪手这种思维方式啊，他的错误很底层，以至于你很容易中招。开始解释说你为什么要服，完了，你说的越多，对方就觉得你越是证据越多，因为对方是先认定了你是撞人的人。 然后往回去找证据嘛？下面这些强盗逻辑的底层思路都是先定结论，再找证据，这不就是心智模式的第二个水平，叫解释吗？找来了网络上面最常见的强盗逻辑，跟大家一一辨析，看看你有没有中招呢？第一种强盗逻辑啊，叫循环论证。你看，一般论证是从前提到结论的，而循环论证呢，就是前提就是结论，结论呢，也就是前提。 比如说，你经常会听到这种“心诚则灵”理论。比如说，你问禅师说：“大师，我许的愿为什么不灵？”大师说：“心诚则灵，灵灵灵。”哎，那么怎么才知道自己心诚了呢？你的愿望实现了，你的心就成了了了。哎，你说啊，这句话很好玩。其实，心诚就灵，灵了才知道心诚。这句话就等于说，只有灵验的心诚才会灵验嘛。 这不就是循环论证吗？哎，谢霆锋有首歌叫《因为爱所以爱》，讲的就是这个道理。这么听，你觉得我讲的很搞笑哈？但我要说，足够努力，你就能成功。成功只是因为你不够努力，你怎么就信了呢？第二种常见的强盗逻辑呢，叫诉诸无知，这个就比较好玩，因为我小时候经常犯。我和本周的导师左老板是好朋友，我们聊过一个共同的童年阴影，就是飞碟探索。 有没有飞碟呢？我们以后再聊。但是我小时候啊，经常被那些飞碟探索里面的外星人的挟持故事给吓坏了。当时我很坚定的有个信念，就是如果飞碟不是外星人的飞船，那么为什么科学没法解释呢？现在长大了，我就可以回答了。为什么？因为科学可以解释东西很有限嘛。有可能它是一种没有还发现的心理幻觉，有可能是传播者的故意夸张和放大，也有可能是未来能够解释的某种大气现象。你说呢？ 再说了，科学暂时不能解释，不一定就一定能被外星人所解释吧？有这种诉诸无知的强盗逻辑的人，在质疑科学结论的时候呢，他就经常会说：“哎，你怎么保证它一定正确吗？你敢保证它百分之百正确吗？”但是在支持伪科学的时候，就经常会说：“科学也不是万能的嘛，它万一百分之一有可能是真的呢？”不过，也正是因为有了这么一个谬误，有了一个神剧叫《走进科学》，带给我童年很多的欢乐。 第三种强盗逻辑呢，叫以偏概全，这个应该不用细说，你能看到的呀太多了。比如说最常见的叫地图炮，地图炮啊，原来是一种塔防游戏里面特别厉害的大规模杀伤武器，就是一打打整个地图都受伤。后来就被引申为说针对一个地区、一个地域的人民一片一片的打击，这种地域性的以偏概全。下面我先举一个国际的例子，就是梅毒这种病的命名，梅毒的英文名啊叫 syphilis。 是一五三零年的一个意大利医生叫吉罗纳莫来命名的。在这个之前，俄罗斯人称它为波兰病，波兰人和德国人呢称它为法国病，法国人呢称它为意大利病，啊，荷兰人称它为西班牙病，奥德曼帝国称之为基督徒病或者是法兰克病。这种命名很好玩啊，它反映了国家之间的敌对关系，也大致反映了欧洲发现美洲大陆之后梅毒的扩散路线。 总之，每个国家的人都认为梅都不是自己国家的，这是一种国外的地图炮啊。我们国内的地图炮就更多了，比如说东北人都是黑社会，广东人么嘢都行，什么都吃，山西人爱吃醋啊，河南人总被黑。比如说我的好朋友李春雨哈，他是内蒙古人，你们家有羊吗？你上学是骑马去的吗？你中午会掏出一个风干牛肉干吗？李春雨被我问得非常的愤怒，他说：“对啊，对啊。” 我们考大学的时候就是去比射箭啊！我一看北大清华那个靶子太远，我射不着，我就随便射了个首师大的，就被录取了。所以你看这个世界哈，有地图炮，有性别炮，有行业炮，等等等等，我们就不类推了。另外一种很著名的以偏概全呢，就是把多元素成功简化为只要什么什么就这么什么。那么大部分的成功学和相当一部分的商业书籍和很大一部分的培训讲师都在搞这个套路，把某件需要很多。 因素的事情归于这一点，比如说执行、推广、定位、营销、领导力等等等等，我们就不多说了。好，那么第四种强盗逻辑呢，是叫大家都。你看，你去商场哈，在犹豫不知道买哪件衣服的时候，就会有导购过来跟你说：“大家都喜欢这件，这件是爆款。”于是你就买了。哎，请注意，大家都喜欢这件和你喜欢这件有关系吗？其实没什么关系。所以，因为大家都这样，所以是对的，也是一个常见的谬误。 比如说，这么多人吸烟也没事儿，所以吸烟没问题。比如说，大家都在留心读的书一定对我有帮助。科学家种太阳，这是一个网络名人，他写过一篇文章，叫我为什么从来不看知乎的回答？就里面提到一个有趣的观点，他认为知乎的回答都是通过点赞顶上来的。而在一个专业领域，知道了真相的人只是少部分，所以好答案很容易沦为一群人的价值判断，而不是几个专业人士的事实判断。 就很容易进入从众谬误。不过，即使他这么说，我还是挺爱看知乎的。一方面，知乎后来算法有了调整；一方面呢，知乎的很多话题是专业跨界，或者很多是科学和文化方面的话题。所以呢，大家的意见其实相当重要。他不适合看，不代表我不适合看嘛。所以我也躲开了最后一个强盗逻辑，叫做诉诸权威。因为常年呢受这个填鸭式的教育，我们的大脑很热爱权威。 但是很容易被人反制，所以很多忽悠是输出权威的。我举一个著名的生命密码这个理论的例子吧。你去找百度百科，生命密码呢是这样介绍自己的：现今生命密码更是融合了博大精深的易经和希腊数学家毕达哥拉斯的数字理论，以及西方科技统计学的科学工具，通过一个人的阳历出生月日，给出人人生的密码图。 这个图表啊，可以解开一个人天生的潜力和性格特质。呃，它的核心逻辑呢，就是通过科技统计学，这是什么鬼哈？没听说过，来计算阳历出生年月日，来破解人的潜力。源头呢是毕达哥拉斯的数字理论。好，这个论证逻辑呢，啊，挺逗的，来拆解一下。维基百科显示啊，毕达哥拉斯这个古希腊的哲学家，并没有写过《数字理论》这本书。 事实上，他也并没有留存到今天的著作。他的很多思想主要是后世哲学家的一些描述。当然了，就凭这个，你说别人生命密码不靠谱，这也太以偏概全了。其实，这个理论真正好玩的地方在这个地方。这哥们儿始于公元前的495年，而你的生命密码是你阳历出生年月日的破解，也就是说，是按照耶稣诞生那一年，公元一年来计算的。 不知道你听出来这里面的荒谬之处了吗？这就好比说，明朝有科学家宋应星写了本书叫《天工开物》，里面有一个算法，它可以通过五百年以后你身份证后后四位能测出你的性格，这个你信吗？而且人家明朝宋应星真写过《天工开物》，你看这就是个典型的诉诸权威的方式。一旦加上了那么多什么易经啊、毕达哥拉斯啊、什么数学密码呀、科技统计学呀，你就懵了。 那么接下来东西呢，你就会不加思索的相信。其实啊，比起假权威，更加荒谬的是跨界权威。比如说，以前我就看过，说有本书，叫是刘德华推荐的一本小说。哎，你说刘德华唱歌很有鉴赏力，对于小说他有专业鉴赏力吗？再比如说，郭德纲推荐的减肥药，某某歌星并不相信进化论等等的言论。 其实，一个专家对于跨领域的判断力不仅不会更强，反而很多时候会更弱，因为他太专注于本领域了。我们玩杀人的时候特别害怕，就是那些判断力极差、影响力极大的人。那么，跨界专家往往就是这么一个套路。我本人并不反对中医啊，但是在一场中医是否科学的辩论赛上面，你会发现，这个正方选手很多会拿出很多跟卫生部长的合影，跟离退休国家干部的合影。 那么以此来证明中医是科学的，这个论证方式也是犯了跨界权威的谬误。现在考考你啊，比如说明年我出个专栏，叫做《古典带你解读女人心》，你会买吗？千万不要买，我是一个跨界假权威。今天我们主要谈到了强盗逻辑的机理，叫忽悠的原理和技巧。明天我们谈谈看如何提高自己独立思考的能力，突破自己的心智上限，持续的升级。